අයිබොන් තෙරුවන් සරණයි සිරුදනටම යහපත් වූත් වාසනවන්ත වූ ජයග්‍රහී කාල සීමාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ මේ මාසයක් ගෙවෙද්දී අලුත් මාසයක් උදා වෙද්දී බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නෝ මේ උදා වෙන මාසය ඔබට කොහොම වේවිද කියලා බලාගෙන ඉතින් ඒ දේ මම දන්න නිසා කොච්චර කාර්යබහුල වුණත් කොච්චර වැඩ තිබ්බත් මම ඔබට ඒ දේ අරගෙන එනවා. ඉතින් අදත් සූදානම් වෙන්නේ ඒ දෙයට තමයි. ඉතින් අධිකාර බහුල කාලයක් ඉතින් ඒත් නමුත් මේ දැන් අලුවම තුන හමාරයිඉතින් මේ වගේ වෙලාවට හරි ඇහැරිලා ඔබට මේ වැඩසටන ගේම උත්සාහ කරන ලක්නෙන් ලක්න හරි පලගන් කොටස් වශයෙන් හරි රෙකෝඩ් කරලා ඒක නිසා අනිවාරම ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරනවා ඒ පොරොන්දුව කවදක්වත් කඩන්න මුලින්ම චුටි දෙයක් කියන දෙනවා මේ කීප දෙනෙක් මගේ Facebook වීඩියෝටත් මේ channel එක කටියටත් කෝල් කරලා කියලා තියෙනවා මේ මගේ ලොය ලග්න පලාපල තියෙන thumbnails ඒ හැමදේම ඒ විදිහටම වෙනත් ජෝතිශ්‍ය වේදීන් වේදිනියන් වෙනත් නාලිකා තුළ උපුටා දක්වමින් යම් කිසියාකාරයෙන් වීඩියෝ පළ කරන ඒ විදිහට මේ අකුරු ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරලා ඒ විදිහටම පාට පාවිච්චි කරලා කරනවා කියලා මෙහෙමයි. ඇත්ත කතාව ඉතින් මේ මම මේ ජ්‍යොතිෂය ගැන මේ YouTube එකේ කතා කරන්න පටන් ගන්නෙ මිට මාස කීපයක් අවුරුද්දක් විතර කාලයක් නෙති. ඊට කලින් ඉඳන්ම මේ YouTube එක පුරාට ඕන තරම් ජ්‍යොතිෂ වේදින් වේදිනියන් මේ කරන් ආවා. ජ්‍යොතිෂය ගැන මට විතරක් අයිති දෙයක් නෙමෙයි YouTube කියන්නේත් මට විතරක් අයිති දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ඔවුන්ටත් අයිතියක් තියෙන ඕන දෙයක් කරන්න. ඒක විවේචනය කරන්න මට හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසාවෙන්ම ඔබ මේක තේරුම් ගන්න සූTV සහ රාශි කියන YouTube නාලිකාවල විතරයි මගේ වීඩියෝ පළ වෙන්නේ. ඒක එහෙම උපුටා දක්කලා පොඩි පොඩි channel සුත් මම දැක්කා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ channel එකේ මොකක් හරි එකට කතා කරගෙන යනවා ඒවා නවත්වන්න ඔබ මතක තියාගන්න රාශි හෝ සූTV පමණයි මං ඔබ සමඟ සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒ නිසාවෙන් ඔබට මගේ හඬ අඳුරන්න පුළුවන් ඒ නිසා ඔබ රැවටෙන ගන්න එතකම කියන්න ඉතින් මේ වැඩසරන දීර්ඝයි ඒ දීර්ඝ වෙන්න හේතු වෙන්නේ අපි මේ ඔබ දන්නම අපේ සාම්ප්‍රදායික ලග්න පලාපල විතරක් නෙමෙයි මේක ටිකක් කතා බහක් වගේ අර කට්ටිය එකතු වුනම කතා බහ කරන ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ. ඉතින් ඒ තුළ සුබ අසුබ කියවෙද්දී ඒ සුබ දේවල් තව සුබ කරගන්න හැටි සුබ අසුබත් සුබ කරගන්න හැටි මේ සියල්ල යහපත් කරගන්න හැටි කතා කරනවා. ඒ වගේම මේ කාල සීමාව තුළ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මේ කාලිනව රට තුළ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු निराකරණය කරගෙන මේ ලෝකේ යන අතර අපි හැඩගැහිලා අපේ ජීවිතය ජය ගන්න හැටි කතා කරන තියෙන මේක පොඩක් දීර්ඝයි. ඒ නිසා මුලින්ම ඉල්ලා සිටින මේක දීර්ඝ වැඩසටහන අහන්න අකමැති අයට ඔබ මේ YouTube එකේ ඉන්න දක්ෂ දෛවක් නිදෝතිශයලින්ගේ ඒ සුපුරුදු සාම්ප්‍රදායක වැඩසටහන් ඉලක්න පලාපලාහන්ද ඔබට මේ වැඩසට නොගැලපෙනවන අපරාධපේ කාලය නාස්ති කරන්න එපා කේන්ති ගණ්ඩත් එපා ඉතින් ඒවගේ මම දන්නවල් මිලියනයක රාධික පිරිසක්කින්න මේ වැඩසටන් මේ ක්‍රමයට බලාපොරොත්තු යන ඔවුන් වෙනුවෙන් මම හැම හැකි හැම්වෙලෙන් මේ ගේනෝ එනිසා එක්කෙනෙ හිටියත් මම මේ ක්‍රමේ වෙනස් කරන්න හැමකොද මේක මං දැවට ලග්න පලාපලහන් ඕන තරන් තියෙනවන එති පොඩි වෙනසක් කර තියෙන්වන මේ මේදේ මං වෙනස් දේ කතාබාගතය ගැලපෙන අයහාවේ දීර් කතා භාවලට යන්න හැ ඉතින් ඔය ඔය කාරණා තමයි තියෙන්නේ සිංහල අවුරුදු පලාපල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් මේ වැඩසටහන චුට්ටක් කෙටියෙන් කරන්න උත්සාහ කරන වෙනදට විනාඩි 45 50 කන වැඩසටහන 40ට අඩුවෙන් තියාගෙන උපරිම උත්සාහ කරනවා ඒක නිසා මම කටයුතු කරා අයියා මම සමහරු මේ channel එකට කතා කරලා මගේ channel මේ YouTube නාලිකාවට කතා කරලා ඒ වගේම මේ Facebook එකට message දාලා තිනවා ඔබගේ පුද්ගලික ඉන්සටහන් පරීක්ෂා කරගන්න කියලා. ඉතින් කියන්න ඕන මම මේ එහෙම කරන්නේ නැහැ මේක මම ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන්නේ නැහැ. මේක මගේ ආත්ම තෘප්තිය උදෙසා ඔබ වෙනුවෙන් කරන එක නිසා මට පුද්ගලිකයෙන් සටහන් පරීක්ෂා කිරීම මුදල් අය කරලා කරන්න බෑ සමහරු කෙනා කීයක් හරි කියන්නේ කැමැති ගාණක් කියන්න දෙන්නම් මේ කරලා දෙන්න කියලා ඉතින් නමුත් මට ඒක කරන්න බෑ මං කාටවත් වෙනස් වෙනස් විදිහට සලකන්නේ මුදල් නෙමේ මට ඕනේ මේ කියන දේවල් අහලා කවුරු ජීවිතේ ජය ගන්නව නැත්නම් අනතුරුෙන් ගැලවෙනව නම් ඒක තමයි මට ලැබෙන ලාභය ඒක මම කෝටි ගණන් කිපියටත් වඩා වටිනවා ඒක නිසාවෙන් ඔබට මේ කියන දෙවල ප්‍රශ්න ගැටලු තිබොත් පිළිවෙත් ගැන පුංචි ගැටලු තිබොත් මගේ Facebook පිටුවට රාගසු නිර්වාණ Facebook පිටුවට මැසේජ් එකක් දාලා ඒක ගැන විස්තරහන්ඩ නමුත් මේ පුද්ගලිකෙන් සටහන් පරීක්ෂා කර ගැනීම මහරා සිදු කරගන්න හම් වෙන්නේ නැහැ ඔබට ඒකට සමාව ඉල්ලනවා ඉතින් ඒකට ඔබට අත්‍යවශ්‍යම කියලා දෙනවා මේ දක්ෂ දෛවක්ති ජ්‍යොතිෂ වේදීන් ඉන්න ඕන් හරහා ඔබගේ කේන් සටහන් පරීක්ෂා කරගන්න හැබැයි ප්‍රවේශම් වෙන්න මේ පිළිවෙත් කියලා ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන්න කියයි මේ වගේ දේවල් කරන්න කියයි මේ සුරේ මේ මැනික පලඳින්න කියයි ඒ වගේ දේවල්ට අහු වෙලා ඔබගේ ජීවිතය අප්‍රලං කරගන්න එපා අත්‍තර මතේ තියෙන සොච්චම නැති කරගෙන නායක වෙන්න තත්ත්වයටපත් වෙන්න එපා මේ කියන සුළු සුළු පිළිවෙත් අහන මේවා මහා වියදම් යන දේවල් මේ තුල නමුත් ඔබට ජීවිතේ ප්‍රබල පෙරලියක් කරලා ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසාවෙන් අපි ඒක බලමු. එනම් බලමු දැන් කාලය ගත වුණා. රාශිචක්‍රයේ හතරවන රාශිය ලග්නාධිපති සඳු ග්‍රහයවත් චන්ද්‍රයා වූ කටක ලග්න. කටක ලග්න හිමිනි ආයබවන් මේ උදා වූ හතරවන මාසය දෙදස් ස්තුන වසරේ මාස්තුන්නක් ගෙවිලා මේ අප්‍රියල් මාසේ ඔබට කොහොමද කියදම මේ කතා කරන්න හදන්නේ ඉතින් ග්‍රහ ගෝචරතය ගද්දී ඔබගේ ලග්න භාවය තුළම තමා චන්ද්‍රය තැන්පත් වෙලා මේ වෙලාවේ ගමන් කරන්නේ ඔබගේ ලග්නාධිපතියා ඒවගේම කේතු ගහ ඔබගේ හතර වැන්නෙත් ශනි ඔබගේ අටවැන්නේ අෂ්ට මේ රාශ්්‍රිකයක් උදා කරමින් ගමන් කරද්දී රවි ගුරු ඔබගේ නම වැන්නේ බුද්ධ සිකුරු රාහෝබගේ දස වැන්නේ කුජ ඔබගේ දොළොස් වැන්නේ ඉන්නවා ඉතින් මේ தත්ත්වය තුළ කොහොම වේවිද මේ මාසය ඔබට බය වෙන්න එපා. කොච්චර අසුබ කරද ඒ රාෂ්ටක කිව්වට දැන් ඔබ බය වෙලා නැතින. ඒවට බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ දන්නවා මාත් කත්තේ කතා කරද්දී ඒවට අපි පිළිවෙත් පිළියම් දන්නවා. ඒක නිසා මෙන්න කොහෙත්ම මේ කියන අසුභකාරී දේවල් බය වෙනවා මේ අසුභකාරී දේවල් ඔබට කියන්නේ මේ දේවල් ඔබ දැනගත යුතු නිසා. එතකොට ඔබ මේවට කල්පනාවෙන් කටයුතු කිරීලා කරලා ඒ නිසි පිළිවෙත් කරලා හරියට මුහුණ දීලා මේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඔය ඒ රාෂ්ටක නිසා ඔබට වෙනවාගෙන අපලකාරී තත්ත්වයන් එහෙම දේවල් තියෙනවද කියලා දැනෙන්න තුන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද බය නැතුව අපි මේ ගමනය පොඩ්ඩක් මුලින් මේ විස්තරය ටික දීර්ඝව මේ වල්පල් කියලා හිතෙන්න ඇති ඔබට. නමුත් කිව්වේ සමහර අය මේ මානසික වැටලා ඉන්න මේ ඒ රාෂ්ටක කතන්දර ඔය අනම්මන නිසාවෙම. එනිසා එහෙම වැටෙන්ට අවශ්‍ය නෑ අපිට ඒ දේවල් වෙනස් කරගෙන ජයග්‍රහණත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් කල්පනාකාරී වෙන්න මේ මාසය තුල ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔබට දැන් ඔබ රැකයා කරන ස්ථානය තුළ වෙන්න පුළුවන් නැත්තන් ඔබ යංකිසි ආකාරයකින් ඔය පුංචි පුංචි වංචාවලට බෝ පටලන්ඩ පැටලෙන්ඩ පොඩි ඉඩකරත්වෙන එක නිසාවෙන්ම අතිශයෙන්ම කල්පනාකාරීව කටතු කරන යන්න කටක ලග්නහිමියෝ කිසිම අවස්ථාවත් දෙන්න එපා ඔබ ඔය වගේ දෙකට පටලන්ඩ හෝ ඔබ විහින් පැටලෙන්ඩ මොකද මේ කාලසීමා තුළ අනුව තමදේ ඒ රාෂ්ට කියන්නේ බාහිර පුද්ගලෙන් ඇති කරන දේවල් සහ ඔබත් විහිං කරගන දේවල් තුළ පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න ගැටලු නීතිමය වශයෙන් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීමට ප්‍රබල ඉඩකාඩක් කටකලක් නෙමියන්ට මේ අප්‍රියල් මාසය තුළ විශේෂයෙන්ම පවතිනවා. මැයි 6 වෙනිදා වගේ කාලේ දක්වා මේ කුජගේ ගහ ගමනත් එක්කම ඔබගේ ඒ රාෂ්ට්‍රකයේ දෙකම සම්බන්ධ වුණාම චූටක් මේ වෙලාවේ පොඩි අපහසුතා ටිකක් යන්න වෙනවා. හැබැයි ඒක ඔය තද බල කාලේ මේ අප්‍රේල් මාසෙන් පස්සේ ටිකක් අඩු වේවි. ඒ කියන්නේ මේ ඔය තින රැකස්ථාන තුළ තින ප්‍රශ්න ගැටලු ඔය වගේ විදිහට ඒකට මෙහෙමනි ඔබත් බිහින් කරගන්න දේවල් තියෙනන ඔබත් අර මේ වගේ මේ වගේ වෙලාට නීතිමයෙන් පිට නීති විරෝධී දෙයක් කරලා හරි තරමක් දුරට මේ ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ නන්වා ගැනීමට ඔබටත් හිතෙනවා මේ කාල සීමාව තුළ. අන්න ඒ తත්වය නිසා වෙන්ම ඔබට ඔබ මෙහෙම ඇත්තම කතාව මේකයි. ඔබ මේ ලේසියෙන් සරලව ඉක්මනින් මුදල් හොයන්න උත්සාහ කරනවා. අර මහන්සි වෙලා වැඩ කරන වෙනුවට අර ෂණයෙන් හොයලා හොඳින් හෝ නරකින් හොයලා ඒ තුළ අර ඔබ පැත්ත කරලා ඉන්න උත්සාහ කරන පොඩ මේ කම්මැලිකමත් වැඩි කාලයන්නේ පොඩ වැඩ කල් දානවා ඒ වගේ දේවල් තත්ත්වය පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නොය ඔය හේතු කරගෙන තම ඔබ මේ වැරදි දේවල් කරනත් පෙළඹෙන්නේ. ඒ නිසා මේ தත්ත්වය වෙනස් කරගන්න වෙනස් කරගත්තොත් ඔබට ඔය කියන එනවා කියන කිසි ප්‍රශ්නයක් එන්න නැතුව මාවත් බොරුකාරෙක් කරන්න පුළුවන් ඒකන වීරුත්තේ මට බැනල් හරිකවන්නෑන මු අපේ ඔලුව කනවා ඔහොම කියලා බැන්නට කමන්න හැ හැබයි මේ හිතේ තියාගන්න එතකට ඔබ වරදක් කරන්න හැ ඒකයි විය යුත්තේ මේ කාලසීමා තුළ කටකලක් නෙමියන්ට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ඒවගේ මේ කතාවේ තරමට ඔබගේ වැඩ ක්‍රියාත්මකීම් නැහැ ඔබ පොඩ්ඩක් කර ඔබගේ හිතවතුන් අතර පොඩි කයිවාරුකාරයෙක් නමුත් වැඩක් කරන්න හැ අර තමන්ගේ මෙගේ ගැන කියවීම පමණයි කියලන්න පොඩි ඒ ආකාරයේ ඔබගේ හිතවතුන් අතර මතයක් ගොඩනගෙන තරමටම ඇත්තරම මෙමයි තරහගණ්ඩ එපා කිව්වට ඒක තුළ ඒක සත්‍යකුත් තියෙනවා මොකද ඔබ ඇම හැම දේම කරනවා මෙහෙම කරනවා මෙහෙම කරනවා මෙහෙම කියලා ලොකුවට කිව්වට කිසිම දෙයක් පුංචියටවත් ක්‍රියාත්මක වීමක් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට අර කීන තරම් වැඩ නැතුව ගියාම කාලය එළියෙන් ඔබ දිහා බලන් ඉන්න අයට පේනව මෝනිය මේ වැඩක් නොකරන කයිවාරුකාරයෙක් විතරයි. අන්න ඔය වගේ තත්ත්වයක් ඔබට තියෙනවා. ඒක නිසාවෙන්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න මොකද හේතුව ඔබට ජීවිතේ මේ කාල සීමාව තුළ පොඩ්ඩක් අර පිටිපස්සට අදින ප්‍රතිරෝධයත් මැඩගෙන දෙගුණයක් වැඩියෙන් වැඩ කරලා ප්‍රතිරෝධය එරෙහිව බලයයි ඉදිරියට යන තව බලයකුයි යොදාගෙනම තමා ගමනක් තියෙන්නේ. ඒක නිසාවෙන්ම ඔබ මේ කාල සීමාව තුළ ඔය වැඩ කල්දාන දේවල් වලට කම්මැලිකමට ඇකිල්ලා ඉන්න දේවල් වලට කීයෝ කියෝ පැත්තකට වෙලා ඉන්න දේවල් වලට යන්න එපා. අනිත් එක හැමදේම බදාගෙන කරන්න එපා. කරන දේ හරියට කරන්න. ඒ හොඳයි. එක දෙයක් හරි කමන්නේ කරන කීපයක් කරන්න එපා කියන නෙමෙයි. ඔබට හැකියාව තියෙනවා කරන්න. හැබැයි එකක් හෝ හරියට කරන්න. එන්න එතකොට මේ தත්ත්වය ඔබට මගහරවා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. ඔබ දැන් ඔබට එනවා මේ අමුතුමතු යෝජනා මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා ලේසියෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් ලේසියෙන් පාර ගන්න පොඩ්ඩක් මෙහෙම මෙන් ආයෝජන කරන්න ඉතින් ඔය වගේ නීත්‍යානුකූල නොවන ක්‍රමවලින් මුදල් හම්බ කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ගිහිල්ලා ඔය පොඩ නීති විරෝධී දේවල් අසු වෙලා නීතිමය වශයෙන් ප්‍රශ්න ගැටලු විසඳෙන්නත් ඉඩ තියෙන විශේෂම ව්‍යාපාර කරන අය විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඒ තුල ඔබට ධනය හානියක් වෙන්නත් ඉඩ කඩ තියෙනවා අනිත් එක ඔබ පමණ නෙමෙයි ඔබගේ යටතේ වැඩ කරන සේවක සේවිකාව පවා වෙනද තරම් කාර්යක්ෂම නැහැ. ඔවුනුත් හිමින් කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඔබත් වැඩිය හොයලා බලන්න නෑනේ. ඔබ ඉන්නවා ඔහේ ඔවුන් වැඩ කරන ඕක හැමදාම වැඩ කරන විශ්වාස කරන අසීමිත විශ්වාස කරනවා. ඒ දේවල් නම් මේ කාලසීමාව තුළ කොහෙත්ම කරන්න එපා. මොකද හේතුව මේ කාලසීමාව තුළ ඔබගේ ව්‍යාපාර කරන අයට ව්‍යාපාර තුළ ඔබ ඔබගේ අවධානය උපරිම තියන්න හවුලේ කරනවා නම් මේ වෙලාවේ ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ඔබව සම්පූර්ණයෙන්ම වට්ටලා ඔවුන් වාසිගන්න උත්සාහ කරන මේ කාලේ පුළුවන් ඔය හවුල් ව්‍යාපාර වලින් ඈත් වෙලා ඉන්න තරමට හොඳ අලුතෙන් ආරම්භ කරන්න නම් හිතන්නවත් එපා. තනියෙන් කරන්න. අනිත් එක තමන්ගේ අය එක්ක කරන්න. තමන්ගේ හිතවත්ම අයත් කියන්නේ හිතවත්ම කියන අදහස් කරන්නේ පවුලේ අය. විශ්වාසවන්ත අය පමණක් තියාගන්න. ඒ හිටියත් ඔබගේ අවධානය ඔබගේ ව්‍යාපාර තුළ විශේෂයෙන්ම තියන්න. මොකද ඔබගේ මේ ව්‍යාපාර තුළ ඔය ලියාපදිංචිය පිළිබඳ ගැටලු එහෙමත් නැත්තං ඔය බදු සම්බන්ධ ගැටලු සේවකන්ගේ ඒ එක නීතියනකුල ලිපිලේකන පිළඳ ගැටලු ඇතිව නිටකට තියෙන නිසා ඒ දේවල් කල්තිය සකස් කරගන්න උත්සාහ කරන්න මොකද සේවක සේවිකාවන් පිළිබඳව කම්කරු ප්‍රශ්න කම්කරු පනතයටතෙක් ප්‍රශ්න ගැටලුවට ඔබට මුහුණ පාණ්ඩ සිද්ධ වෙන නිසාවෙන්ම ඒදවල EPFPටිය පරි නිසි වෙලාට කැපිලා ඒදවල් නිසි වෙලාට යවල තියන්න බදු හරියට බලලා ඒ ගෙවන්න ඔය ලයිට් බිල් වතුර බිල් බිල් ගොඩත් තිරනේ ගෙවන්නොල් නයවාරික විශේෂයෙන්ම ඒ පැරෙන් යන්න එපා මේ කාලසිමතුල උපරි මුත්සා කරන දේවල් කරන මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ ගැටලුකාරී තත්ත්වෙට මුහුණ දෙන්න ඊට කඩක් තියෙන ගොඩම මේ ව්‍යාපාර කරන අය වගේම හැම දෙනාටම නිකන් සාමාන්‍ය ගෘහ ජීවිතය ගත කරද්දිත් ඔය තත්ත්වයන් ඇතිවෙනට තියෙන ඔය විශේෂම ඔය බිල් බදු කියන දේවල් නිසි වෙලාවට ගෙවන්න උත්සාහ කරන්න නිවස කර කුලියට ඉන්නනේ නිවසේ කුලිය අන්න මගහැරවා ගන්න එපා මොකද අංක 1 ඒ දේ කරගන්න එතනින් එහා දේවල් ඔබට සැලසුමක්කට අනුව කටයුතු කරන්නකු මෙ හැමදේම එතකොට ඔබට මේ ආදෑම් තත්ත්වයන් කොච්චර අඩුවෙන්ට පුළුවන් නමුත් ඔබ සැලසුම වැඩකරදී අඩුවෙන තැන් ඔබට හොයාගෙන ඒ දේවල්ලට ඔබට වෙනත්තාකන යෙදුම් කරලා මේක හරියට කළමනාකරණය කරගන්න හැකවල මෙම ඇත්ත කතා මේකයි මොන අපලතාකාරිතත්වයන් තිබ්බත් ඔබට මේ දේවල් නිසි කළමනාකාරිත්තය තුළ හරියට කරයි යන්න පුළුවන් ඔය තියෙනව අපල උපද්‍රව සම්පූර්ණ මැඩපාත්ත ගැන ඔබේ ජීවිතය සාර්ථ කරගන්න පුළුවන් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඒත් එක්කම ඔබ මේ අම කිවන එක හවුලේ කැඳවත් එපා කියලා ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඔය අනිත් පුද්ගල මත විශ්වාසය තබල කිසිම ආකාරයෙන් මූල්‍ය ගනුදෙනුවක් හෝ ව්‍යාපාරයක් ඕනම කටයුත්තා කරන්න යන්න එපා ඒ තුළ ඔබට තමා පාඩුව සිද්ධ වෙන්නේ ඔවුන් නැඟ බේරගන්නවා ඒක ප්‍රවේශම් වෙන්න පවුල් ජීවිතය තුළ කුඩුම්ප ජීවිතය තුළ ගත්තොත් මේ කාලසීම තුළ ඔබ පොඩ්ඩක් මේ අර පවුල තුළ තරමක් දුරට ආවේගශීලී ඔබ ඔබගේ සහකාරයා සහකාරිය ඔබගේ සැමියා බිරිඳ ඔබ සැක කරනවා මේ ඔබගේ හිත තුළ කවදාකක් නැතිර හනමිටිය අදහස් හිතාගන්න බැරි විදිහේ ක්‍රියාත්මකෙන උත්සාහන ඔබ හිතන්නේ හරීම බොළඳ විදිහට මේ තුල ඔබ නිතර නිතර ඔබගේ සහකාර සහකාර සැක කිරීම තුළ ඔන්න පුංචි පුංචි ආරාවුල් ගැටලු කාරී තත්ත්වයන් පවුල් ජීවිතය තුළ ඇවුදා වෙනවා. මේ තත්ත්වය තුළ ඔබ විහිම් ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසාවෙන්ම මේ වෙලාවේ මනසර නිරවුල තියන මේ අවසානයේ කියන පිළිවෙට්ටික හරියටම කරන්න අර මම කියන හැමදාම කියන ඡන්ද පිරිත මෝර පිරිත කන්ද පිරිත සූර්ය පිරිත සහ සත්බුදු වන්දන උදෑසන අවදිච්ච ගම රාත්‍රී නින්දර පෙර අනිවාර්යෙන්ම අහන්න මේ මනස තුල තියෙන ඒ ඍණාත්මක දේවල් අයින් කරන මනස නිරවුල් කරගන්න ධනාත්මක දේවල් කරන මේක ඉතාමත් බලගත් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේවි. මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කටකලක්නෙම කර යුතුයමයි. මම මේක මේ පිළිවෙත් වෙනම කියන්න තියෙදිත් මේ කිව්වේ. ඒක එතකන් වැදගත්. මේ ඔබට තියෙන මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔබගේ මානසිකත්වය වෙනස් කරගත්තොත්. ඒත් එක්කම පොඩ්ඩක් ඔබ මේ කාල සීමාව තුළ අර අනවශ්‍ය බැඳීම් අර ඔබගේ හිත තුළ රාගාධික සිතවිලි ටිකක් බහුල වෙනවා. පොඩ්ඩක් එහෙමෙන් වෙනත් වෙනත් විරුද්ධ ලිංගිකයන්ට ඔබ ආකර්ශණය යනමෙක් පවුල් ජීතයක් ගත කරන ගම මේ ෂණයෙන් බැඳීම්මොලට පැටලනට තියෙන ඒ තුළ වෙනත් තෘප්තියක් බලාපොරොත්වෙන් ඔබ කටයුතු කරන්න ඉඩ තියෙනවා අන්න ඒ නිසාවෙන්ම විශේෂයෙන් ප්‍රවේසං වෙන්ඩෝනා කටක ලක්නහිමියෝ මේ කාලසීම තුළ මං හැමදාම කියනවා ඔය වෙනත් බැඳීම් සමඟ පැටලීම මම හරිද වැරදිද කියන්න එන්නේ කොහෙත්ම එක එක්කෙනගේ ජීවිත කතාව තුළ ඒ දේවල් සාධාරණයට පුළුවන් අසාධාරණ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ තුලින් ඔබේ ජීවිතේට නරක විදිහේ බලපෑමක් වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසාවෙන් ප්‍රවේශමින් කටයුතු කරන්න කියලා තමයි මම ඔබට කියන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම දරුදරියන්ගේ කටයුතු තුළ ඔබ ඔවුන්ගේ වගකීම් පෑරහැ අරිනවා. දරුවන්ට කරන්න තෝරන දෙන යුතුයකම් ඔබ පැහැර හරිනවා. ඒක හිතාමතා කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ නොදැනුවත්ව ඔබ තුල වෙන දේවල්. මොකද ඔබ ඉන්නේ අමුතුම ලෝකයක. ඔහේ දැන් ෆෝන් එක අරගෙන පැය ගණන් ඔබ දන්නෙත් නෑ කාලයක වෙනවා කාලය නාස්තියනවා වැඩකටයුතු බාධා වෙනවා මගේ හැරෙනවා අන්න ඔය තුළ ඊට පස්සේ කවරෙන කෙන ඒකට සිහෙන් ඉදිියවිල මොහරදයක් ඇහව දරුවෙක් හෝවේවා සැමිය බිඳ හෝවේවා ඔබට කියෙන් තියනවා ඇයි ඔබේ ඔලු අත්තන්ටන තියෙන් අන්න ඒක නිසා මේ වෙලාවේ පුළුවන් තරම් මනස නිරවුල්කමින් තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඒ වගේම ආදර සම්බන්ධතා ඔය බැඳීම් පොඩ්ඩක් මේ කාලසීමා තුළ ඔබට ප්‍රබල ලෙස මානික මානසික පහරදීමටකට තියෙනවා මානසික පීඩා චිත්ත පීඩා දැඩිවෙන්න පුළුවන් අද සම්බඳ කැඩීම දියන්න පුළුවන් හැබැයි මේකට හේතු වෙන්නේ ඔබ තුලින්ම තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය ඔබ තුල තියෙන අර මං කියවේ සැකය ඔබ තුල තියෙන ඉක්මන්කාරීභාවය ඔබ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඔබගේ පෙම්බතා හෝ පෙම්බතියගේ නොලැබෙද්දී ඔබ ඔවුන් සැක කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඒ දේවල් ඔබ මහා ලොකුට ඉඳලා ඒවල් තුල ආරවුල් ඇති කරගන්නවා. මෙහෙමයි. මම හැමදාම කියනෝනේ ඔබ යම්කිසියක් දෙද්දී ඒක පෙරලා බලාපොරොත්තුෙන් දෙන්න එපා. ආදරය කියන තැනත් ඒකට අදාළයි. ඔබ දෙන්න ඔබට හැකි උපරිමයෙන්. නමුත් ඔබ නෙමේ ඔව්හු ඇයි අපි මේ අර ආදරයේදී අර අතිශෝක්ති ලියදි සාහිත්‍ය සුරංගන කතා තුළ තියෙන දෙන්නෙක් නෙමේ එක්කෙනෙක් මේන් පස්ස මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා නමුත් නෑ ඇත්තම ජීවිත තුළ එහෙම නෙමෙයි ඇත්තම දෙන්නේ. ඒතකොට දෙන්න හැඟීම් දැනීම වෙනස්. ඒක නිසාවෙන් ඔබ ඔහුට හැට දෙෙන ආදරය පෙරලා එහි විදිහටම බලාපොරතුරන එක මුක්දකම දෙක නිසාවෙන්ම මේ ප්‍රශ්න ගැටලු ගොඩාක් අඩුයි මේ බලාපොරොත්තු වන්න දේ අන්නගෙන් බලාපොරතුන් දේ බලාපොතු නොවී හිටියම් ඔබේ යුතුකම කරලව බලන් හිටියම් එතවට පෙරලා ඒව හරියටම ලැබේවි එක නිසා ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න ඉවසීමනං අනිවාර්ය මොනර තදියමකින්ද ටිකක් වැඩි කටකලක් නෙමියන්න මේ කාලසිම තුළ එනිසා ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කර යන්න විශේෂයෙන් බැඳීම් තුළ එතකොට ඔබට මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ විශේෂයෙන්ම කටකලක් හිමියන්ට ඒ පැත්තෙන් යහපත් කාලයක්. මේ කාල සීමාව තුළ මෙහෙමයි. යහපත් වෙන්නවා. ඔතනට ඔබට අර මම මුලින් හැමදේටම කියපු අර ඔබට කළ යුතු දේ ඔබ කරන්න. අනවශ්‍ය දේ තුල වැඩි කාලය වැය කරන කාලය කන්න කම්මැලිකමෙන් පැතරලා ඉන්න එපා. මේ කාලසීම තුල අධ්‍යාපන ශ්‍රේෂ්ඨ තුල ඔබට නොසිතූ ජයග්‍රහණ අත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේවල් තුල ඔබ හිතන්න දැන් ඔබ මේ වැඩිය මහන්සි නොවි කැපවීමෙන් තොරව ඔබට ජයග්‍රහණ අත් වෙනවා ඔබ මේ මහන්සිලා කැපවීමක් වැඩ කළොත් කොච්චර ඔබට ජයග්‍රහණ අත් කරගන්න පුළුවන්ද? අන්න ලැබෙන ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණයක් කරගන්න ඔබට ඔබ සතු දෙයක් ඒක ජයග්‍රහණ ලැබෙනවා ඒවල වටිනාකම වැඩි කරගන්න ඔබ සතු දෙයක් එහෙනම් මේ විශේෂයෙන් පාසල් වයස දරුදරු යහන් ඉන්න මේ කාලසීමා තුළ කම්මැලිකම අඩු කරන්න වැඩ කල්දමීම පුතේ දුවේ අඩු කරන්න දෙමාපිය අහගෙන නම් දරුවන්ට පොඩ්ඩක් මේලාවේ ළඟින් ඉන්න තරවටු කරන්න මේ තරවටු කර කර තවත් මානසික පීඩා දෙන්න මේ කාල සීමාතුළු දරුවන්ට මානසික පීඩා වැඩි වෙන නිසා ඔවුන්ට සැහැල්ලුවෙන් කටයුතු කරන් දෙන්න ඔවුන්ට සබහාදාමත් එක්ක ගනුදෙනු කරන් දෙන්න ඕ නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයන් වල නිතර මුදා හැරලා ඔවුන් නිදහසේ භුක්ති විඳින සත්තු ගස්කොළන් දිහා බලන් ඉන්න දෙන්න ඔවුන් එක ඒ පරිසරත් එක්ක ගනුදෙනු කරන් දෙන්න එතකොට ඔය මනස निराවුල් වේවි දරුවා වෙනදට වඩා අර අපි කියන්නේ ඇක්ටිව් වේවි ක්‍රියාශීලී වේවි ඔන්න එතකොට ඔහුට හෝ ඇයට හිතේවි මේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න. එහෙම නැතුව ඔබ ඔවුන් නිතර තලාපෙලා මේ වැඩේ කරන මේ වැඩේ කරන මේ වැඩේ කරන මෙහෙම ඉගෙන ගන්න ඉගෙන ගන්න මේ උඹලට වියදම් කරන සල්ලි අයියෝ අයියෝ කියලා මානසිකව චිත්ත පීඩාවල් දෙන්න ගියොත් අර ඔවුන්ට નિરાයසෙන් එන පීඩාවත් එක්ක ඔබත් දෙන්න ගියොත් ඔවුන් තවත් මානසික ඇදවැටෙන්න ඉතින් ඒක නිසා මේ වෙලාවේ විශේෂම දරුවන්ගේ මනස ගැන නම් හිතන දෙමාපියෝ කටකලක් නෙමෙයි දරු දරුවෝ ඉන්නවනම් ඔබට මේ කාලසිම තුළ ඔවුන්ගෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ඔබට බලාපොරොත්වෙන පුළුවන් ඔවුන් නිතර නිවන්න ඔවුන් නිතර මානසිකව ශක්තිමත් පුද්ගලයෝ කරන්න ඒ තුළ ඔබට ඔබගේ දරුවන්ගේ ජයග්‍රහණ බල්ල සතුරුවෙන්න්න පුළුවන් කටකලක් හිමි දරුදරයගෙනද මාපියන්ට මේ කිවේ ඒත් එකම මේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන උසස් අධ්‍යාපන නිරත වෙන දරු දැරියෝ දරු දැරියන ඇතම තරුණ තරණය විශේෂ මීටත්තට මේ ඉගෙන ගණඩ කියෙනෙට වයසන්නෑන වයස පනා හැටද මැරණකම් ඉගෙන ගන්න පුළුව එනිසා එන්න ඒ වගේ අයට මේ කාසිමතුල ඔබ නිසිලෙස කාලය කළමනා කරණය කරගත්තොත් පරිබාහිර දේවල් තුළ ඔබ මේ අධ්‍යාපන තියෙන බාධක ඉවත් කරගත්තොත් ඔබට මේ කාලසිම තුළ ඔබගේ ඒ අධ්‍යාපන ශේෂත්‍රය තුළ ලබන ජයග්‍රහණ තුළ ඔබගේ අදට නැතත් ඉදිරි ජීවිතයේදී ඔබගේ ජීවිතේ පෙරලිකාර අරමුණක් ඇතිකරන්න මේ ඔබ මේ කාලසිම තුළ ඉගෙන ගන්නා දේට පුළුවන් සමහරට මේක මේ අද හෙට මේ අවුරුද්ද ලබන අවුරුද්ද නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ අද ඉගෙන ගන්නාදේ ඉදිරියේ ජීවිත විශේෂම අවුරුදු දෙක තුනක් ගිහිල්ලා ඔබගේ ජීවිතේ හිතා ගන්න බැරි දේවල් ඉවහල් වෙයි. මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඉගෙන ගන්න දේවල් වෙනස් කරන්න හිතෙනවා. රැකියාවල් වෙනස් කරන්න හිතෙනවා. මෙහෙමයි. ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. මේ වෙලාවේ ඔබ කරගෙන ආපු දේ අන්තිම මොහොතේ අතාරින්න එපා. අතාරින්න හිතනවා ඌමනාව අඩු වෙනවා. මේ වෙලා මේ වැඩ කටයුතු කරන පව් ජීවිත තුළ ප්‍රශ්න තියෙන එමදිවරම ඉගෙන ගන්න එකත් එපා වෙලා තියෙන නොවගේ දේවල් ඔබට හිතෙන්නට තියෙනවා. හැබැයි ඔබ මේ වෙලාවේ ඒව බාධා කරගන්න නැතුව නෑ මං අදිෂ්ඨානෙන් කියනම මොන වැඩේ තිබ්බම මේක තතරින්නේ මම මේකත් කරනවා. අන්න මේක කළොත් ඔබට අද නෙමෙයි අර මං කියපු දවසට මේක දැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුල ඔබ ජයග්‍රහණ ලබන්න පුළුවන්. ජීවිතේ අපි වැටෙන කාලේ එනවා. හැබැයි නිසි අධ්‍යාපන නිසි බුද්ධිය තුළ ඉන්න පුද්ගලයාව සදාකාලික වටලා තියන්න බැහැ. ඔබ ඉගෙනගත දේ තුළ නෙමෙවෙන්න රැකියාව කරන ඔබ කරන ජීවිකාව තියෙන්නේ. හැබැයි ඔබට වැටුනොත් අන්න අර පැත්තෙන් හරි තියෙනවා ඒගේ ගමන. අන්න ඒක නිසා මේ කාලසීම තුළ පුළුවන් තරම් දැනුම පිපාසිතයෙක් වෙන්න. හොයන්න ලෝකයන්නේ කොහෙද? මගේ ජීවිතේට මේ අධ්‍යාපනයේදී කොහොමද ප්‍රායෝගිකව එකතු කරගන්නේ? ඒ තුළ ඔබේ ජීවිතේ ජයගන්න පුළුවන් එද බයවෙන්ඩ එපා මේ ගමන මේ රෂ්ට කාල්සිම තුළ ඔබට ගොඩක් පුබ මුහුණ දෙන අත්දැකීම් ඔබේ ජීතය වැටෙනවගේ දැනට අර්තිත්ත බෙහෙත්මං හැමදාම කියන්නේ දසනීපයක් තියෙද්දී අර බෙහෙත් බොද්ධි තිත්තයි අපහසුයි හැබැයි අපි තිත්ත ගැන හිතන්නැතුව කොහමර බෙහෙට් එක බිව්වොත් අද නැතත් දවස් දෙක තුනක් ගිහිල්ලාරි ඔබට අසනීපේ සුව වෙනවා අන්න ඒ වගේ තමයි මේ කාලසීම තුළ ඒ රාස්ත්‍රක තුළ ජීවිතේ ප්‍රශ්න ගැටලු හරිම තිත්තයි නමුත් මේ මේකට හරියට මුණ දීලා ඒ තුළ අත්දැකීම් තුළින් ඔබ පාඩමක් ඉගෙන ඔබේ ජීවිතයට යමක් එක්කාසු කරගත්තොත් මේ රාස්ටකේ ගෙවෙද්දී ඔබේ ජීවිතේ ඔබ හිතන වටිනාම කාලය කියලා ඔබ හිතාවි මේ ඔබ ජීවිතය උගත් උගත් දේවල් ගැන බලද්දී ඔබ පරිණත වෙලා තියෙවි මේක මොකද සෙනසුරු ග්‍රහය කියන්නේ ඒ රාෂ්ටක තුලින් මේ කවදක නරක කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔබව යහපත් අර පාරට ට්‍රැක් එකට ගන්න උත්සාහ කරනවා අන්න ඒ තුල ඔබ ඒතනට එන්නතු ගිහම ඔබට වට්ටල පාඩන් කියලා දීලා හරි ගන්න උත්සාහ කරන. ඒක නිසා ඒ රාස්ත්‍රකයක් කියන නරක කාලයක් නෙමේ. මන්නම් දන්න ජීවිතේ යහපත් කාලය හොඳ පාඩම් කියලා දෙන කාලය. බුද්ධිමත්ව මේකට මුහුණ දුන්නොත් ධාර්මිකව කටයුතු කරොත් යහපත් ලෙස කටයුතු කරොත් ඒ රාස්ත්‍ර කාල සීමා තුළ ඇති වෙන ජයග්‍රහණ ඔබ දියුණු වෙන හැටි හිතා ගන්න බැරි වේවි. මොකද සෙනසුරු කියන්නේ එහෙමයි. නැත්තම් එලෝ එලෝ නරක දෙන්නේ ඔබ යහපත් නම් ඔබ වැපුරු දේ ඔබට නිසිලස අස්තන ලැබේවි. අර වීවපුරලා වෙනත් බෝගයකයින් ඔබට පළදා බලාපොරොත්තු වෙන්න බැහැ වගේ ඒ රෂ්ට කාලය තුළ ඔබ හරි විදිහට වැපුරුවොත් හිතුවට වඩා හොඳ පළදාවක් ඔබට ලබා ගත හැකි වේවි කාලෙනිම වෙද්දී. ඒක නිසා ඔබ බුද්ධිමත්ම සැලසුම් සහගතව කම්මැලික මත ඇරලා ඔබගේ ජීවිතේ ධාර්මිකව කටයුතු කර යන්න මේ ඒ රාෂ්ට්‍රක නෙමෙයි කිසිම දෙයකට ඔබට බාධාවක් වෙන්න බෑ. වෙන්නේ නැහැ. කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් ඒක හොඳට හිතරගන්න ඔබ දෙනන්න පුළුවන් එතක මේ ඔබට මේ කාලසිම තුළ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් මේ කාලසිම තුළ පොඩ්ඩක් ඔබ මානසිකව ලෙඩ නැහැ ගිහිල්ලා දොස්තරලා ගිහිල්ලා බලනවා කරන්න අර ටෙස්ට් එක ඔක්කොම කරනවා නමුත් ඔබට රෝගයක් නැහැ කියලා කියන බරපතල තත්ත්වේ කියන්නේ පොඩි පොඩි රෝග තත්ත්වයන් තියෙන පුළුවන් නමුත් ඔබ විහින් නෑනෑ මට තියෙන බරපතලට මට මේ හරි අමාරුයි ඇඟපත හිරිවැටෙනවා රෑට නින්ද යන්න නිත්තර ඇඟට පණ නැතිගතියක් යනවා නොවගේ දේවල් මේ ඔක්කෝම ඇතිවෙලා තියෙන ඔබ මානසිකව ඇද වැටීම් තුළෙක නිසාම මේ අන්තිමට කියන තා පොට්ටින් කියන පිළිබෙට්ටිකන් අනිවාර්යම ඔබ කරන්න ඔබට නිතර නිතර නිදිමතක තියෙනවා ඔයක ටිකක් වැඩි ඉතින් හිතනවා මට මොකර අසනීපයක් තියෙනද මෙහෙමයි අසනීපයක් තියෙනද කියලා හිතෙද්දි ගිහිල්ලා ඒගෙන හොයලා බලලා කටයුතු කරන එක වඩා හොඳයි ඒගෙන පොඩ පරීක්ෂණ ටිකක් කරලා අර නියපොත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේ පොරොවෙන් කපන දවස එනකන් ඉන්නේ නැතුව මුල් කාලෙම පුංචි අසනීපයක් තියෙන විසඳුම් කරන්න විශේෂයෙන්ම මේ කාලසීම තුළ ඔබට මේ ස්නායුගත රෝගී තත්ත්වයන් මේ මානසිකත්වය කඩාවැටීම තුළ ඇතිවෙන් ඉඩකට තියෙනවාට අධිරූදිර පින්න තත්වයන් පොඩක් නිතරතර පෙන්නුම් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. අර එක දිගට වැඩකටයුත්තක් කරන්න යන්න අපහසුතාවයක් තියෙන නිතර නිතර තෙහෙට්ටුයි මානසිකව තෙහෙට්ටුයි අන්න වගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. මෙහෙමයි. ඒ දේවල් තුළට ඔබට ඔය බෙහෙත් කියන ඖෂධ කියන දේවල් ෆාමසියෙන්වත් ඩිස්පෙන්සරෙන්වත් නෙමෙයි ගන්න තියෙන්නේ. මේ මානසිකව තුළ අධ්‍යාත්මයට ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය ප්‍රශ්න ගැටලු නිතර ඔලුවට එද්දී ඒක ටිකක් අර ප්‍රබල ලෙස ඔලුට දැනෙන වෙලාවට අර අපි වචනෙන් කියන්නේ අර සාන්ද්‍රණය අඩු කරගන්න වෙනත් දෙයක් ඔය පොඩි විනෝදකාමී දෙයකට ඒ වගේ දෙයක් බලන්න කරන්න. හැබැයි ඒකටම කාලය ගෙවන්න ඒකට ඇබ්බැහි වෙන්න කියන එක නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එද්දී ප්‍රශ්නේ මගහැරලා යන නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් ඒ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් තරම් මානසිකත්වය සකසා ගන්න නැත්නම් ඔබ කලබලකාරීව නිකන් අර ටිකක් දුකින් ඒ වගේ දේ මුහුණ දෙන්න ගියොත් මේකට හරි උත්තරයක් හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ ඉස්සලා මනසින් අර තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු අයින් කරලා ඔය මනස නිරවුල් කරගෙන ඒ ප්‍රශ්න උත්තර හොයන්න. එතකොට මේ ඔය දේවල් හරිය ගැසෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අසනීප තත්ත්වයන් ලොකුට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය රුධිර මේ සීනි දියවැඩිය තත්ත්වයන්, කොලෙස්ටරෝල් තත්ත්වයන්, ඔය හෘද රෝගී තත්ත්වයන් වලින් පීඩා විඳින නම් කටකලක් නෙමෙයි මේ කාල සීමා තුළ විශේෂයෙන් මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ඔබ කිසිම පාලනයක් නැහැ. ආහාර පාන ගද්දිත් සීමාවක් නැහැ. අර ඔබගේ රෝගයට ගැලපෙන ආකාරන මේ ආහාර ගන්න ඒ තුළ රෝගය උත්සන්න වෙන්න ඉඩකඩ බවක් පවතිනවා ඒවගේම මේ ලිංගේ ආශ්‍රිත රෝගීකාරී තත්ත්වයන් පොඩ්ඩ උද්ගත වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා ඒක නිසාවෙන්ම මේක හොඳට හිතලා බලලා කටයුතු කරන් යන්න ඉතින් මේ පිළිවෙත් ගැන කතා කරත් විශේෂයෙන් මම මොකද්ද මේ පිළිවෙත් මම හැමදාම ඔබට පොඩි උදාහරණයක් කියනවා මොකද අපේ මේ ජීවිතේ හැමදේම මේ දන්වැලක් මේ දන්වැල තුල බැඳීච්ච පුරුක් තමා ජීවිතේ ආර්ථිකය වෙන්න පුළුවන් සෞඛ්‍ය වෙන්න පුළුවන් පවුල් ජීවිතය අධ්‍යාපනය බැඳීම් මේ සියලු දේ මේ දංවල තුළ දෙන පුරුක් ඉතින් කොච්චර සුභකාලාවත් ඔය හැම පුරුකක්ම ඔය සුබයි යහපත් වෙන්න ඒ වගේම කොච්චර අසුභකාරී කාලයාවත් ඔය සමහර පුරුක් ශක්තිමත්ව තියෙන්න පුළුවන්. يعني ඔබට කියන දේ කියන දේ තේරෙන්නේ නැති. සමහරක් කලාට ඔබගේ ජීවිත ආර්ථික මේ වශයෙන් යහපත්, පෞල් ජීවිතය යහපත්, අධ්‍යාපන කටයුතුද සියල්ල යහපත්. හැබැයි තරමදුරට අසනීපකාරී තත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔබට හැමදේම අවුල්. හැබැයි ඔන්න ආර්ථිකමය වශයෙන් හෝ අධ්‍යාපන වශයෙන් යහපතක් තියෙන පුළුවන්. ඕක තමයි. හැබැයි අපේ ජීවිතේ සමබරව ශක්තිමත් යන්න මේ හැම පුරුකම්ම ශක්තිමත් වෙනවා. එහෙනම් දැන් මේ කාල සීමාව තුළ තියෙන අර හයිය නැති දැන් ඔබ ශක්තිමත් කරනවා නැත්නම් මේ දංවල කැඩලා බිඳලා යන කොච්චර ශක්තිමත් පුරුක් තිබ්බත් එක පුරුකක් ශක්තිමත් නැත්නම් කඩලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ පිළිවෙත් තුළ කරන්නේ මේ සියලු දේ මේ සියලු පුරුක් මේ උදාහරණයක් කියන්නේ මේ ඒවා ශක්තිමත් කරගන්න එක. ඒක නිසාම ඔබ විශේෂයෙන්ම මේ ඔබ අඟහරුවා දවස සෙන්ස්ුරාදා දවසල ඔබ ධාර්මික කටයුතු වැඩිපුර නිරත වෙන්න. මේ තුළ يعني ජීවිතේ පුළුවන් තරම් ධාර්මික කරගන්න මේ අඟහරුවාදා සෙන්ස්ුරාදා දිනවල විශේෂයෙන්ම ඔබ නිර්මාංශ වෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම අඟහරුවදවස්වල ඔබ මේ බෝධි පූජා පවත්වන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න උදෑසන 6යි 15ත් තර මේ 7යි 15ත් අතර හෝ රාත්‍රී 8යි 15 9යි 15ත් අතර ඔබ මේ දේ කරන්න. මේ තුල ඔබට යහපත් වෙන පුළුවන් හැබැයි මෙහෙමයි. දැන් ඔබට බෝධි පූජා කරන්න යන්න බැයි න ะ. නිවසේ ඉඳලා හරි කවන්නේ. භාවනාත්මකව හරි කරන්න. දැන් විදේශ ගතලා ඉන්නට ඔය මුකුත් මේ බුදු පිළිමයක් අත් තියාගෙන බෑ සමහර මැද පෙරදිග රටවල් වල ඉන්න අයට. ඒගොල්ලන්ට මේක භාවනාවක් විදිහටවත් කරන්න මේ ජීවිතේ. ඔබ මේ ගෙදර ඉන්නවන නැත බෝධි පුජ කරන විශෂම අඟරෝදවසලට රතුපාට අර්ලියමල් කනේරුමල් නෙලුම්මල් මේ බෝධි පුජාවලට යොදාගන්න උත්සාහ කරන්න ඒවගේම අනිවාරෙන්ම මේ කාලසිම තුළ සීල ව්‍යාපාර තියෙන්නේ නැත්ත අපි කියන්නේ ඔය සිල් ගන්න තැන්ව ධර්මය උදෙසා ධර්මය ප්‍රචාරණය කිරීම උදෙසායන කඩතුවලට ඔය දානමය වශයෙන් පුංචි පුංචි උදව් උපකාර කරන්න අන්න ඒ වගේ ගිලන් වෙලා ඉන්න වැඩිහිටියන්ට අවතැන් කරන්න මේ තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කතරගම දෙවියන්ට ඔබ බාරහාර වෙන්නවන ඔබ දෙවියෝ විශ්වාස කරන ඒක යහපත්. ඒ වගේම නිතර විශේෂයෙන්ම උදෑසන සහ රාත්‍රිය අර මම කියන පිරිත් වලට අමතරව මහා මංගල සූත්‍රය ඔබ මේ කාලේ වැඩිපුර උච්චාරණය කරන්න ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ තුළ ඔබට පුළුවන් මේ අපලකාරී තත්ත්වය වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම සෙනසුරාදා දවස්වලත් ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔබ කටයුතු කර යද්දී නිර්මාංශ වෙලා කටයුතු කරන්න ඒ වගේ මත්තපාය නැති ඔය ආබාධිතායට පුළුවන් නම් යම්කිසි ආහාර මේ වශයෙන් හෝ උදව්වක් කරන්න ඇඳුමක් පැනඳුමක් අරන් දෙන්න වයවෘද්ධායට මේ තුළ පුළුවන් ඒවගේම නිල්මල් එදාට පූජා කරන්න බුදුන්ට පූජා කරන්න ඒවගේම සෙන්සුර රාත්‍රී 12යි 5ට ඒ කියන්නේ ඉරිදා එළිවෙන්න සෙන්සුර රාත්‍රී 12යි 5ට හැකිනම් විෂ්ණු දෙවියන්ට එළඟ තෙල් පහනක් දැල්ලලා ඔය නිල් පාට මල් පූජා කරලා බාරහාර වෙන්න පුද පූජා කරන්න ඒ තුළ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක වෙනවා වගේම ඔය එතනදිත් පුළුවන් උත්සාහ කණ්ඩ ඔය වයසකාය අපේ දෙමාපිය වෙන්න පුළුවන් ඔය ඉන්න අපේ වයසක වැඩිහිටියන්ට පුළුවන් ඔය ඖෂධීය දේවල් දෙන්න එකන ඖෂධිය කැඳ පාන දෙන්න පුළුවන් ආහාර හදලා දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ බෙහෙත් ගන්න සල්ලි නැතුව ඉන්න වැඩිහිටියන් ඔය බෙහෙත් තරම් දෙන ඖෂධ තරම් දෙන්න මේ කාලසීමාව තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන පුළුවන්. ඒ වගේම නිතර දහමට අනුව කටයුතු කරන ධර්මයට සවන් දෙන්න, හිත නිවන දේවල් වලට යන්න. ඒ තුළ ඔබට මේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙන්සුරා දවසට 8:20 පිරිත ජය පිරිත පොඩක් උච්චාරණය කරන්න උත්සාහ කරන උදේ හවස. ඒ තුළ ඔබට මේ ජීවිතයේ තියෙන මේ මානසික වශයෙන් අද වැටීම් තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුළ ඔබට හරි උත්තර හොයලා මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම වෙනස් කරලා මේ මං කියපු දේවල් අයහපත් දේවල් නැති කරගන්න පුළුවන්. මේ අයහපත් දේවල් වැඩිපුර කිව්ව ඔබ මානසික වටන්නේ මේ ඒව ඔබ දැනගෙන ඒවා වෙනස් කරගෙන සුබ කරගන්න. ඒක නිසා වෙන්න ඔබ කටයුතු කරා යන්න තුනු කතෝලික විශේෂයෙන් මඟහරුවක් දවස්වලට සුද්ධ අන්තෝනි මුනිතුමාට ඒ පූජාවල්ලේ නොවනවල සහභාගී වෙලා බාරහාර වෙලා මේ කටයුතු වෙනස් කරගන්න ඒ වගේම සෙන්සුරා දවස්වලත් ඒ ඔබගේ ආගමික කතාවත් කටයුතු කරන මේ චාතාරික කාලය තුළ ඔබ ආගමික වැඩසටහන වලට වැඩිපුර සහභාගී වෙන්න බ්‍රහස්පන්ද රාත්‍රය කොළහදදුලත් අතර එදාට පුළන එක් වරුශීලය රැකලා නිර්මාංශ වෙලා ශුද්ධෝපය ගත කරන්න. ඒ තුළ ඔබට මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒවගේම සුපුරුදු පරිදි මම හැමදාම කියනවා ඒ දේ වෙනස් කරගන්න එපා. මෝර පිරිත චන්ද පිරිත සූර පිරිත කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දන උදෑසන අවදිච්ච ගම රාත්‍රී ඉන්ද්‍ර පෙර ශ්‍රවණය කරන සජ්ජායනය කරන නිවැරදි උච්චාරණ සහිතවම මේ සූ ටීවී ඔස්සේ ඒ දේවල් තියෙනවා මේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙත් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් තියෙනවා ඒවට ගිහිල්ලා ඕ මේක ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ තුළ ඔබට පුළුවන් යහපතන මේක මේ ඔබ උදෑසනාවද වෙලා පිරිසිදු වෙලා පේවිලා පහන්දල්ල කරන්න ගියොත් සතියදයක් ඇති ඔබට මගේ හැරෙනවා. එහෙම නෙමෙයි. උදෑසනාව දිච්ච ගාම ෆෝන් එකට ඊයර්ෆෝන් එක දාලා මේ YouTube එකට ගිහිල්ලා මේවා අර නිකන් ගීතයක් අහනවා වගේ හොඳ හැබැයි චේතනාව තුළ සහ හොඳ අධිෂ්ඨානය යුතුව මේ දේවල් උදේ හවා රාත් ඇඳේ ඉඳම්ම රාත්‍ර නින්දර පෙර සහ උදැස නවදිච්ච ගාම මේ ශ්‍රවණය කිරීම හැකිනම් සජ්ජායන කිරීම පුරුද්දක් කරගන්නකෝ මේ දේවල් කාලාර්ථයක් තිස්සේ කරන් ආපු අය දන්නවා මේ තුළ තියෙන ප්‍රබලත්වය ඔබ තුළ මනස තුළ තියෙන ධනාත්මක බබගේ ඕරායක ධනාත්මක කිරීම තුළ ප්‍රශ්න ගැටලු ඔය තියෙන බාධාවල් දුරු වෙන හැටි ජීවිතයේ ධනාත්මක බාය තුළ ආදායම් තත්ත්වයන් ඔබගේ ආර්ථිකය ඉහළ යන හැටි ඔබ පුදුමාකාර ලෙස අත්විඳින්න මං කියන නිසා නෙමේ ඔබ කරලා බලලා ඔබ එය මම ජීවිතය අත්දැකීමෙන් දැන ගත්තදේ තව බොහෝ දෙනෙක් කියන දේ අහලා අත්දැකීමෙන් ජයග්‍රහණයක් කරගත දේ ඔබේ ජීවිතයත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම මාසයේ පළවෙනිදා ඒ කියන්නේ උදෑසන හිරු උදා වෙන වෙලාව හොයාගන්න ඕන. ඒක හොයාගන්න විදිහම ඔබට කියලා තියෙනවා Google එකට ගිහිලා sunrise කියලා type කරලා ඒ දිනේ අප්‍රේල් පළවෙනිදා කියලා 2023 type කරලා ඔබ ඉන්න රට නගරේ type කරලා search කරාම ඒ ඒ ස්ථානයට සූර්ය උදා වෙන වෙලාව හරියටම එනවා. ලංකා වෙලාවෙන් 6යි 9ත් 6යි 10ත් අතර තමයි මේ අප්‍රේල් පලඳ සූරුදා වෙන්නේ ඉතින් ඒ දෙත් එක ඊට පැකටතර කලින් අවදි වෙලා මුලින් ඔබ කරන්න ඕනේ හොඳට පිරිසුදු වෙන්න පිරිසුදු වෙලා ඔබ ඔබගේ දහමට අනුවේ පහන් දලන කටතු කරලා අර් පිරිද්දේශනාවට සවන් දීලා ඔබ ගිහිල්ලා ලිප දල්ලන් ලිප දල්ලන වෙලා ඔබ ප්‍රාථනා කරන්න මේ උදව් මාසය තුළ අපේ නිවස තුළ මේ ආහාරමය වශයෙන් ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් අගහිංකම නොවේවා මා පමණක් නොව මේ මගේ නිවසියම් පරණ මේ ලෝකේ ජීවත්වන සියලු සත්වයෝ බඩගින්නෙන් පීඩා නොවිදින්ද සැලස්සන්න මේ මාසය තුළ කියලා ප්‍රාථනාවක් කරලා ලිප දල්වන්න මේක දරලිපක් පොල් කටඟුල් ලිපක් කරන වඩා හොඳයි. නැති අය කමක් නෑ. ගෑස් ලිපක් හරි දැල්ලලා සුදු කැකුළුවෙන් කිරිබදා සකස් කරගන්න කහකුඩු ස්වල්පයක්. ඉතා ස්වල්පයක් මේකට එක්කාසු කරන්න. මේක මේ වැඩියෙන් දාලා කන්න බැරි වෙයි. පොඩ්ඩක් දාලා කිරිබදා සකස් කරගන්න. සකස් කරන එක ඔබට කරන්න බැයි නම් ගෙදර වෙන කෙනෙක් ලවා හරි කරගෙන ඊට පස්සේ ඉක්මනින් ඒ කිරිබත් චුට්ටක් සීනිත් එක්ක හෝ පැන් රස දෙයක් එක්ක ආහාරට අරගෙන කොලේකුයි පෑනක කරන් මේසයක් ළඟ වාඩි වෙලා ලියන්න මේ මාසය සඳහා ඔබ බලාපොරොත්තු වන වියදම් ඔබට පහුගිය මාසවල අත්දැකීම් වලින් දන්නවනේ ආහාර සඳහා මේ පමණයි සෞඛ්‍ය සඳහා මේ වගේ ගණක් කියයි අධ්‍යාපන කටයුතු වෙන්න පුළුවන් බැංකුණ අය නැත්නම් ඔය සීට්ටු පොලිසල්ලි e ඔය ඕනම හැම දෙයක්ම ලියන්න ඔබ අවංක ඔබ දන්න ඔබගේ ඔය ලොකු ලොකු අනවශ්‍ය දේවල් ලියන්න එපා විනෝද කටයුතු සඳහා ලියන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉතිරි කිරීම සඳහා පොඩි හරි මුදලක් ලියන්න ලියලා ඔබ එකතු කරන්න එක එකතු කරහම ඔබට එනවා මේ මාසය ඔබට පවත්තානයන්ට අවම වශයෙන් අවශ්‍යන මුදල ඇස්තමේන් ඔකට තවට සැලසුමක් ඇතු මේ මාස ගෙනියන්න පුළ ඔබ උත්සාහ කරන්න හැම්වලීම ඒ ලියපු මුදල අභිබෝයන නොදී මාසය වග බලාගන්න ආර් සඳායන ප්‍රමාණය හෝවවා ඒ කියන වේදන් පොඩ්ඩක් රුපිය පන්සියක් හෝ අඩු කරගන්න උත්සා කරන්න ඒ අඩු කරගන්න මුදල ඉතිරි කිරීම වැඩි කරගන්න ඒක එකක් ඇබ මේ කරන්න පිරිත ඒක නෙමේ ඉරිවස්සේ ඔබ සූර උදාන් වෙලා උදෑසන හය නමත් හැත් දහඇත් අතර ඔබ ගිල්ල නැගෙනෙහි දිසා බලා සූරය නමස්කාර කරලා මේ විශ්වර නමස්කාර කරලා යහපත් ලෙස හැකිනම් මෝර පිරිත උච්චාරණය කරලා ඔබ ඊට පස්සේ නැවත සූරය නමස්කාරය කරලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න මගේ මාසේ ජීවත්වෙන්න මට මේ වගේ මුදලක් උපයාගන්න හැකියාව අවශ්‍යයි ගෙදර නිකන් හිටියම මේ දේවල් ලැබෙන්නේ මං කරන රැකියා මං කරන ව්‍යාපාර මං කරන මගේ ආදායම් මාර්ග හෝ ඒ දේවල් තුල ජීවිකාව තුල මේ දේවල් යහපත් ලෙස උපයා ගැනීමට මේ වෙලාවේ හැකියාව ලැබේවා මේ තුළට එන බාධාවල් සෞඛ්‍යම වශයෙන් අසනීප වෙන්න පුළුවන් රටේ තියෙන තත්ත්වයන්ට බලපෑම් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කාලගුණ දේශගුණික විපර්යාස වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් බාහිර පුද්ගලයන් ඇති කරන ප්‍රශ්න ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා ඒ දේවල් බාධාවල් නොවන ආකාරයට විසඳේවා මේ වෙලාවේ මම මාසයේ ආරම්භලා පළවෙනි සූර්යකිරණ මේ මාසය තුල පොළොවේ පතිතන වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මට මේ ජීවිතයේදී මේ මාසය තුල සාර්ථක භවයක් කරගන්න ලැබේවා. ඒ වගේම මාද මාගේ පවුලේ සියලු දෙනාම නිරෝගී භවයෙන් ආරක්ෂා වේවා. එපමණක් නොව මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කූඹියන් ඉඳලා විශාල සත්ත්වයට කුඩාම සත්ත්වයන් ඉඳලා විශාලම සත්ත්වයට මේ අහිංසක සත්තු ඉන්නව නපුරු විෂගෝර සර්පයෝ ඉන්නව නපුරු සත්තු ඉන්නව මේ සියලු දෙනා සියලු සත්ත්වයෝ මේ මාසය තුළ ඒ තමන්ට අවශ්‍යතා ජීවිතය උදෙසා අවශ්‍යතා යහපත සපුරා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවා. සියලු සත්ත්වයන් දුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ තුලින් ඔබට මේ මාසයේ ආරම්භය ඔබට ජීවිතේ තදබල ධනාත්මක ලෙස උත්තේජනයක් වේවි. ඔබට ජීවිතේ මේ මාසය තුල ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒක ඔබ මේ ඔබට මේ කියද විහිලුවක් ලෙස හැසිරෙන්න පුළුවන් සමහරුන්ට. නමුත් මේ කරලා බලන්න මේ කරපු අය සාක්ෂි දරාවේ මේ මාසයක් දෙයක් කරන් යද්දී ඔබට අගහිංකම් අඩුවෙන් හැටි ඔබ ජීවිත අනතුරලින් ඔබ ගැලවෙන හැටි ඔබ නිරෝගී වෙන හැටි ජීවිතය තුළ මාසය තුළ ඔබ යහපත් ඉලක්කොලට යන හැටි ඔබට ඉලක්ක ජය ගන්න හැකියාව ලැබෙන හැටි දැකලා ඔබ පුදුම වේවි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඒ වගේම අර මං කිව්වා වසරේ මුලින්දම වසරේ පලාපල සෙනසුරු මාරුවේ පලාපල කිව්වා අර බෝධි පූජා වගේක් කරන්න ඒ කරන ඒ කියපු විදිහට ඒ බෝධි පූජා ටික ඒ දවස්වල කරන් යන්න හැම මාසෙම අඩුම වශයෙන් සතියක්වත් ඒ දවස් ටික කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් සති දෙකක් වඩා හොඳයි ඒ දේ කරන්න ඒත් එක්කම ඔබ අර මම හැමදාම කියන දේ අනිත් එක මේ මර්ධන ක්‍රියාව අපි කරන මොකද්ද ඔබ ආහාර වේලක් අරගෙන ඔබ අපි කියමුකෝ මේක විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ සිකුරු සිකුරාදා දවසේ හෝ අඟහරුවාදා දවසේ නම් වඩා හොඳයි දවල් ආහාර වේල ඔබ निराහාරව ඉන්න. උදෑසන 10 අමාරත් 11 වගේ වෙද්දි ඔබ ආහාර ගන්න එක නැවැත්තුවා. වතුර විතරක් බීලා හවස 5 6 වෙනකන් ඉන්න. ඒත් එක්කම ඒ ඔබගේ ආහාර වේල ආහාර නැති කන්න අඩු කෙනෙකුට බඩගෙන නිවන්න දෙන්න. එක දවසකට ඒ ඔවුන්ගේ හෝ ඇගේ වේදනාව ඔබට අරගෙන ඔබ ඔවුන්ගේ දේවිඳ නැති කරන්න. ඒ වේදනාව. දෙන්න කෙනෙක් ඇත්තම නැත්තම් ওই පාරේ අහිංසක බඩගින්න සතෙකුට කමන්න දෙන්න. ඒක වැදගත්. ඒ තුල ඔබ ජීවිතේ හිතාගන්න බැරි දෙයක් ලබාවේ. මේ තුළ ඔබගේ කුසල් තවත් වැඩෙනෝ. අකුසල් යටපත් වෙනවා. මොකද ඔබ වේදනාව දරාගෙන වෙන කෙනෙක් වේදනාව නිවන්නේ. මේක මහා පුණ්‍ය කර්මයක්. මේ තුල ඔබට ජීවිතේ පෙරලියක් ප්‍රබල පෙරලියක් ඇති වේවි. කරන් මේවයි කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු යහපත බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. ඔබ මේ දේ තුල ඔබ ප්‍රතිපත්තිමය කාරණාවක් කරන්න ඕනේ. මේ තුල ඔබ ලෝකෙට අනුකම්පා කරන්න ඕනේ මෛත්‍රිය කරන්න ඕනේ ඒ තුළ ඔබ නොදැනුවත්ම ඔබ වක්‍රාකාරයෙන් ජීවිතේ සාර්ථකත්වය අත්වේවි ඔබට ප්‍රබල ලෙස ජයග්‍රහී භාවයක් අත්වේවි අපහසු දෙයක් බඩගින්න වෙලක් ඉන්න එක පුරුදු විචාරණවක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි නමුත් ඒක පුරුද්දක් නැති කෙනෙකුට හරිය අපහසු දෙයක් නමුත් කරන්න ඒ තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන්න ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා ඒ වගේම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සෙනසුරාදා දවස්වල හැකිනම් එළඟ තෙල් පානක් රාත්‍රී දොළහ පට ඉරිද උදා වෙන උදා වෙන දවසකෙන සෙනසුවද රාත්‍රී දොළහ පහට ඔබ එළඟ තෙල් පානක් විශ්ණු දෙවියන්ට නිල්මල් ටිකක් පූජා කරලා පුළුවන්නන් දල්වන්ඩ මේ තුළ ඔබගේ ජීවිතයට යහපත උදාවේවි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් අනිවරයම කිතුුණු කතොලිකාය බ්‍රහස්මඳ රාත්‍රී එකොල්හත් දුලාතතර නිර්මාංශ වෙලා එක් පරුශීරය රැකලා ඔබ ශුද්ධ පැගත කරන පුළුවන් වඩා හොඳ මේ චාතාරික සමයත් එක්ක ඔබ ආගමික වන්දනාවලට ඒ භාවනාවට නිතර සම්බන්ධ උත්සාකණ්ඩ පාද නමස්කාරය වගේ දේවල්වලට ඔබගේ ජීවිතය යහපත්වේ කිසි දේකර බායටපත් දහම්ම තුළ ජීවත්වෙන කෙනා දහම ආරක්ෂා කරනවා කරනවා මයි ඔබ තුළ තින අයහපත පුළුවන්තරන් අවම කරග උත්සාහ කරන්න. ඒතුළ ඔබට ජයග්‍රහණයක් කරගන්නන පුළුව මේ මම මේ පිළිවෙත් විශේෂයෙන්ම ප්‍රබල ලෙසම මේ සිංහලවුදු පලාපලත්තෙ ඔබට ගෙනෙන්න වැඩසරන් දීර්ග නොකර ඉන්ඩ උත්සාහ කරන නිසා එහෙම කියන්නේ. ඔබ ඒත් එක්කම හැමදාම මේ මං කියන දේවල් අහලා මේ තුල සාර්ථක වෙනවා නම් මට ඒක තමයි තියෙන ලාභය. එකම ලාභය ඒ තුල ඔබ ඔබට මේ කියපු පිළිවෙත් තුල මේ කියපු පලාපල තුල අපහැදිතාවයක් තියෙනවා මගේ Facebook පිටුර මැසේජ් එකක් දාන්න මං හැකි වෙලාවක රිප්ලයි කරන්න. ඒ තුල කියන්නේ කොහෙත්ම ඔබගේ පුද්ගලිකයන් සටහන් මම පරීක්ෂා කරනවා කියලා. ඒ කිසිසේත්ම කරන්න නැති කාරණාවක් නිසා සමා වෙලා අර වගේ දේවල් වලට කතා කරමු. මම මේ කියන දේවල් යහපත් ලෙස කරන්න. එතකොට කේන්ද්‍ර පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබේ ජීවිතය ජය ගන්නවා, ජය ගන්නවා, ජය ගන්නවාමයි. ආය දෙකක් නෑ එන මේට ඉක්ම ඉක්මනින් කියන්ගේ අප හැදිරි දේවල් තිබන සමාවෙන් අවටින් අප සබ්දාවන සමාවෙන්න ඉතින් ඔබට මේ කටකලක්නම ඔබට මේ උදා වූ අපිල් මාසය දැන් සිංහල අවුරුද්ධාවෙනවා ඇතුළ ඇතිවදන නව අවුරුද්ධත් ඉදිරි කාලයත් යහපතින් යහප උදාව මේ රෂ්ටක තත්ත්වයන් මැඩ පවත්තගෙන ජීවිතය යහපත් කරන ලැබේවා ජීවිතය උඩුගම් බලා පීන්න වෙලාවේ ඔබ වැඩිපුර ශක්තියෙන් දහිරෙන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ජීවිතේ ජයගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් කටගලක් නිමි ඔබට තෙරුවන් සරණයි.